bobagem tudo que se falou. Me olho no espelho, já nem sei mais quem sou. Quanto talento pra discutir. Não tem que ser assim Tanto disso quanto mais do que Pra que que a gente tem que se arriscar Então volta pra mim Deixa o tempo curar Esse história de um jeito amar Falsas promessas vontade Entrei é e saio atrás. Não tem que ser assim Tanto dizem quanto mais ficou Pra que a gente tem que se arriscar